現代卓球はドライブが攻撃の主流ですそのためドライブの威力や精度を磨くことが欠かせませんがそれだけでは不十分ですドライブが攻撃の主流である以上相手にドライブで攻撃された時の対応力を高める必要があるのです対ドライブ技術の重要性を 宮崎監督は次のように語りますまずはもう絶対的にブロックだと思いますまずブロック力を上げないとカウンターは打てません最初から打とうと思うとどうしてもバックスイングが大きくなって大きくなるともうカウンターは打てませんどちらかというと当ててからかぶせる当ててからかぶせる ということまず当てるそのところに足を持っていくラケットを持っていくというのが重要ですその第一段階はもうかなブロックだと思いますだからしっかりブロックができるそこからカウンターに進歩していくということなのでまずしっかりブロックを覚えるということですねしかしあの、まあ、皆さんブロックはどうして覚えたらいいんだということになりますけどよく 日本では練習と練習する人と練習相手と決めますよねまさしくその練習相手がブロックの練習なんですよねですからあ僕は今ブロックの練習あの練習相手なんだと A 君の練習相手なんだというふうにしてやってる選手っていうのは絶対強くならないと A 君が練習してても今これ僕のブロックの練習なんだとあラケットの少し上に当たったあ根元に当たったあ下に当たった そういう感覚がしっかり身につくこの手のひらで感じられるというレベルまで集中して自分がそのブロック、まあ、俗に言う練習相手をしっかりやれる選手はそこからあ少し伸ばせるあこの感覚がある来たボールを少し横に回転を入れれたというふうな感覚が身についてくるそのブロックからカウンターになってくるですからあの日頃の練習の、うん、メニューを 無理やりブロックが上手になる練習っていうのはなかなか難しいんですよね練習相手するそれがまさしくブロックの練習になってるとそこを集中して感覚を身につけるということが大事になると思いますそれではブロックを身につけるドリルから紹介しましょうドライブを打つ選手はフォア側から相手のクロスに2本バック側から相手のクロスに2本の順にフォアハンドドライブを打ちます このドライブに対してブロックする選手はバックハンドとフォアハンドでブロックします。このドリルではドライブに対する両ハンドブロックの基本を身につけることができます。 ラケットの打球面を軽くかぶせ、ラケットを前方に軽く押すように打球することが、ブロックを安定させるポイントです。ブロックを安定させるには、打球する位置も重要です。バックハンドでブロックするときは、体の正面で打球することを心がけてください。一方、フォアハンドでブロックするときは、肘にゆとりのある姿勢で打球しましょう。 ブロックの感覚がつかめたら次のステップですコート全面にランダムに置かれたドライブをブロックするドリルに取り組みましょうブロックするコースは相手コートの半面に限定し相手にはコート全面にランダムでドライブを打ってもらいますこの練習はブロックする時の判断力を高めることが狙いです 相手のバックスイングの様子や、ラケット角度などに注目して、いち早くドライブのコースを予測しましょう。次は、フォア前のボールをフリックした後、バックハンドでブロックする2球1セットの多球練習です。 フリックした後は踏み込んだ右足を後ろに引いて素早くブロックできる体勢を作りましょう一方ボールを送る側はボールを卓球台にワンバウンドさせてフォア前に送球した後ノーバウンドでドライブを送球するとリズムよく送球できるでしょう。 フォアハンドもバックハンドもあの飛べるブロックという技術がだんだん少なくなってきてますそこから進歩して全部フォアバックハンドカウンターフォアハンドカウンターっていうもうカウンター対カウンターの試合というふうに進化してきております。まあ、男子 を例に挙げてみますと世界ランキングの、まあ、上位30人の中にもうほとんどが裏ソフトを使ったドライマンなんですねドライマンほとんどが。ということはドライブに対していかにそれを処理するかというのはもう現代卓球にとってはもう不可欠な課題でありますよね。 でそれをまあ一昔前はそれを一生懸命こうブロックするいなすということがあったんですけど今はそれは一回守ってしまったら連続で攻められるわけなんですよ。自分が攻めて攻めてあコースが悪いところに来て一回守る攻めて攻めて守るともう相手にずっと攻められっぱなしなんです今は攻めて攻めて攻めて攻めて攻めて 全部攻めないとダメしかし相手もそれで来るんですねで相手のボールっていうのはほとんどがそれドライブなのそのドライブボールをいかにこの攻めるかいかに処理するか攻めながら処理するというのがすごい重要だと思ってますここからはフォア側に連続して送られてくるドライブをフォアハンドでカウンタードライブする打球練習を紹介しましょう このドリルはカウンタードライブの基本を身につけることが狙いです前傾姿勢を保ち前腕を鋭く畳みながらコンパクトにスイングしましょう 次は、フォア前のボールをフリックした後、フォア側に来たドライブをカウンターする2球1セットの多球練習です。フリックした後は素早くカウンターが打てる体勢に戻ることが重要です。 体勢を整えたら、速い打球点を狙って、コンパクトなスイングでカウンタードライブしましょう。丹羽選手のように姿勢を低くしながらスイングすると、相手のドライブの威力を抑えやすくできるため、安定してカウンタードライブすることができます。 続いて、フォア、ミドル、バック、フォアの順にブロックを送った後、ストレートに来たドライブをカウンターで打ち返すシステム練習を紹介します。ストレートにドライブを打たれた場合は時間の余裕がありません。 松平選手のようにコンパクトなスイングを意識してカウンタードライブしましょう。今度はフォア、ミドル、バックの順にブロックを送った後、 相手が回り込んでクロスに打ってきたドライブをカウンタードライブするシステム練習です。丹羽選手の前腕を使ったコンパクトなスイングを参考にしましょう。 ここからはバックハンドのカウンタードライブを磨くドリルを紹介しましょうこれからの卓球を勝ち抜くためにはフォアハンドだけでなくバックハンドからのカウンタードライブも必要ですとはいえいきなりバックハンドのカウンタードライブは非常に難しいテクニックですそこでまずドライブに対して 全身回転を少しかけて返球する伸ばすブロックから覚え始めると良いでしょう伸ばすブロックはカウンタードライブほど威力はありませんが相手の連続攻撃を防いだり打球ミスを誘ったりできる有効なテクニックですコンパクトなスイングを心がけてバックハンドで ドライブをかけ返す感覚をつかみましょう。バックハンドの伸ばすブロックでドライブをかけ返すイメージをつかんだらバックハンドのカウンタードライブにステップアップしましょう伸ばすブロックよりもスイングを若干大きくし インパクトで力を入れることがポイントです。続いて、フォア前のボールをフリックした後、バックハンドでカウンタードライブする、より実践的な打球練習を紹介しましょう。 上から押さえつけるような丹羽選手のスイングを参考にしましょう。次は、ミドル、バック、フォアの順に、フォアハンドでブロックした後、バッククロスに来たドライブを バックハンドでカウンタードライブするシステム練習を紹介します。ラケットの打球面をかぶせ、 速い打球点を狙って水平方向にスイングしましょう。続いて、フォア、ミドル、バックの順にバックハンドでブロックした後、バックストレートに来たドライブをバックハンドでカウンタードライブするドリルです。 インパクト以外は腕の力をリラックスさせてラケットをコンパクトに振り抜きましょう。世界ではカウンタードライブをさらにカウンターで攻め返すダブルカウンターも当たり前のテクニックになっています。 そこでここからはダブルカウンターを身につけるドリルや技術的なポイントを紹介していきましょうまずコースを決めてお互いがフォアハンドのカウンタードライブを打ち合うドリルです コンパクトなスイングでドライブをかけ返し、できるだけ続けることを目標に練習しましょう。次はバックハンドでカウンタードライブを打ち合うドリルを紹介します。早い打球点で ボールにしっかり全身回転をかけることを意識して練習に取り組みましょう。続いて、お互いが両サイドにフットワークしながら、両ハンドでカウンタードライブを打ち合うドリルです。一方の選手は、クロスに両ハンドでカウンタードライブし、もう一方の選手は、 ストレートに両ハンドでカウンタードライブするドリルです。このドリルは、とても難度が高く、お互いが高い集中力を持って練習に挑み、両ハンドのカウンタードライブを打ち合うことが重要です。 はダブルカウンターを鍛えるシステム練習を紹介します、サウスポーの丹羽選手はフォア、ミドル、バックとフォアハンドドライブした後フォア側に送られてきたブロックをクロスにフォアハンドドライブします松平選手はこのドライブに対し回り込んでカウンタードライブします ここからお互いがカウンタードライブを打ち合うドリルです。素早い戻りを意識してカウンタードライブを打ち合いましょう。 ドライブに対するテクニックはブロックやカウンターだけではありません台から離れてドライブをドライブで打ち返すテクニックも必ず身につける必要がありますまず中陣からドライブを打ち合うドリルを紹介しましょうドライブに対するテクニックの良し悪しは 試合の勝敗を大きく左右します台から離れてドライブを打ち合う時も速い打球点を捉える意識を持って練習に取り組んでください中心よりもさらに台から離れて ドライブを打ち合うドリルを紹介します台から離れて打球するため下半身を使った大きなスイングを心がけてくださいブロックやカウンタードライブの引き合いなどのテクニックを高め あらゆるシーンでドライブに強くなりましょう。